Здравствуйте, уважаемые слушатели. Делаю сейчас вот это видео для того, чтобы, с одной стороны, похвалиться, конечно, своим заказом от Евроше, и э, еще, с другой стороны, хочу вам просто подсказать, как правильно делать заказы и вообще, что такое заказы, как у них как, как Ивраше принимает заказы, какие виды заказов у них есть, и выгодно это или нет. В принципе, я считаю, что это все выгодно, вот, а уже как оно на самом деле, говорю, судить вам. Значит, э, с Ивраше я знакома уже, наверное, года три Э, впервые, в жизни я увидела у них очень красивый магазин, ко мимо которого я проходила. И, естественно, я чуть было не обалдела, потому что я поняла, что теперь я смогу иметь самые настоящие французские духи. Да, вот это было для меня шоком. И, естественно, я побежала, и в свое время я купила самые, самые первые духи, которые я купила там в магазине. Это были духи натюрель. Ну, их все в зеленом, в зелено-голубом, в зеленовато-голубом флаконе. Вы прекрасно их все знаете, я не стала их сюда приносить. Вот. Очень такие приятные духи. И они оправдывают свое название натюрель, потому что, допустим, я <laughs> совершенно не чувствую запаха этих духов на своем теле. Вот если раньше я что-то могла чувствовать, то запаха натюрель, натюрель я не чувствовала вообще никак. Но сейчас, когда я заказала Э, а, ну, начнем все по порядку. В общем, одно время я стала заказывать очень много, и какие-то вот такие дурацкие заказы были. В общем, я очень сильно, эм, очень сильно разочаровалась в их, э, в Ивраше, очень сильно разочаровалась в их маркетинговых ходах. Вот, поняла, что это все просто дурость, ну и так далее. На самом деле, нет, вот сейчас я поменяла очень резко свое мнение. Моя ошибка была только в одном, уважаемые месье господа, только в одном. Я слишком часто делала заказы у них. Ну, я почему, я не знаю, вот какой-то какой то вот шок на меня наступил, что я могу действительно э, заказать что-то самое настоящее, что-то что, -то, что -то французское, что-то чисто французское, что это не будет подделка. Вот, и я подписалась у них на почтовую рассылку. Значит, я показываю вот это письмо сейчас. Вот такое письмо приходит. Ну, вот такие письма вам начнут приходить. Значит, они приходят потом э, вам по почте. И давайте разберем, что в этом письме вам приходит. Вам в этом письме приходит, значит, вот такая вот основная, это вот, вот этот вот бланк. Это бланк заказа. Вот так он выглядит. Вот, э, в принципе, вот, э, вот здесь вот, ну, что тут Смотрите сами. Значит, вот это то, что вот роскошная косметичка вам в подарок, вот такой. Но ну, я насчет их подарков очень сильно разочаровалась. Я почему еще сделала большую ошибку? Я заказывала у них, потому что я увидела, допустим, вот мне самые, вот все, кто знают Ивраша, все очень хорошо помнят, когда мне самые первые часы стали дарить. Они со стразами, большие, 3 сантиметра э, окружности. Вот, вот э, такие красивые часы. Я вот, я просто, ну, люблю я часы вообще сама по себе. И вдруг я увидела эти часы, и вы знаете, я просто обалдела, и мне очень сильно захотелось эти часы. И я помню, что я пошла в магазин, в гипермаркет, и оттуда уже звонила, я увидела это в, в журнале «Бурда». И оттуда им звонила, говорю, скажите мне, насколько я должна заказать, чтобы получить эти часы. Вот, вот это самая настоящая глупость. Потому что, понимаете, я, во-первых, не знала продукции в Роше. Я не понимала, что к чему. Я не попробовала нашей отечественной продукции. Либо, по крайней мере, того, что лежит у нас на полках в гипермаркетах. И, естественно, я делала очень глупые, совершенно непонятные ходы. мне. Вот теперь увидим, что происходит с их подарками. Это совершенно дешевки. Эти часы через год – вот это вот стальное напыление, стальной их блеск, они так облезли, они превратились в такое, что на это все просто нельзя смотреть. Я их спрятала далеко и подальше, просто я подберу под них ремень, я их, конечно, носить буду, но их уже надо просто, ну, как бы вот применить свою фантазию, чтобы одеть вот эти вот ободранные часы. Но я знаю, что я с ними делаю, и вот эта вот их ободранность, она сыграет только, на, только мне на пользу. То есть я сама шью одежду себе, я сама себе модельер, я никогда не покупаю никаких одежд, ни в каких магазинах. Шить одежду для себя это для меня уже нормально, потому что я не хочу выглядеть так, как выглядят те, кто носит то, что они покупают в магазинах. Вот, и так я и не выгляжу. Вот. Поэтому что из себя представляет бланк заказа? Значит, вот здесь вот на первой странице у вас ваши подарки – вот. Дальше вот здесь косметичка. Значит, э, сейчас минимум заказа по этой почтовой рассылке должен э, приходить полтора, э, э полторы тысячи рублей. Значит, тогда у вас будет, э, зака, будет заказ бесплатный, значит, доставка вам будет бесплатно. Ну и, естественно, они предлагают подарки. Вот именно, вот, именно за их вот этими дешевыми подарками я и погналась. И сделала большой минус. А вот теперь посмотрите, что они предлагают вот здесь вот в подарок. Вот это вот все те вещи, которые мне предлагают. Ну, собственно, э, значит, э, я у них уже покупала тогда давно, и они начали что делать? Вот их маркетинговый ход, я считаю, что он очень правильный. Они стали присылать вот такие вот маленькие духи. Вот. Вот таком флакончике вы видите, что стоят большие, большие духи стоят, ну это я уже сейчас доказываю. Они мне стали просто, и мне, вы знаете, что мне вот эти мироли, называются духи мироли, Вот знаете, они мне до такой степени понравились, вот даже до сих пор, вот сейчас вот, я не могу э, просто от вот этого запаха, до такой степени он мне нравится. Вот, и э, вот посмотрите, фактически это, то есть э, полная копия большого флакона. 50 миллилитров. И я знала, что рано или поздно, рано или поздно эти миролы будут в подарке. И вот как вы видите, вот они наши дрожайшие мироли. Вот, я могу сказать, что мне очень нравится, мне очень понравились вообще вот помады для губ и блески для губ и в роше. И я, естественно, недолго думала, секси палп. У них есть очень хороший секси палп тушь. Глупо покупать, потому что они все время ее присылают в подарок. Поэтому ждите и просто смотрите, когда она будет в подарке. Поэтому э, я, значит, э, решила, что я все равно вот розовый блеск для губ. У них очень хороший вот этот блеск, он очень объемный, блестит очень хорошо. Дает очень красивый блеск. И я купила вот два розовых на оттенок розового и коралловый блеск. Это вот те, вот те блески, которые я использую. Я не использую никакие матовые тона для губ, потому что они немножко губы сужают, они старят лицо, то есть уже не тот возраст, когда нужно пользоваться матовым. Значит, объем губам добавляет вот этот блеск. У меня была, у них есть мерцающий блеск, совершенно прозрачная тушь, но мне, вот и не тушь, а блеск. Но вот вы знаете, мне сейчас не слово, меня жаба сдавила. Мне так было жалко этот блеск, что я его, ну вот, только по великим праздникам использовалась. А теперь вот я заказала эти блески, я пользуюсь даже дома сижу. В их состав входит состав углепихи. Блески очень стойкие. Они хорошо держатся на губах, они очень хорошо помогают при обветривании. Допустим, если у вас губы обветриваются, ну, вы идете, допустим, на улицу, сейчас сейчас у нас холод начинается. А вы знаете, вы можете совершенно спокойно пользоваться этим блеском. Он хорошо держится на кудах, он дает очень объемный блеск. Итак, дальше. Вот это вот у вас в каталог ваших подарков. Вот я вам листаю. Значит, дальше. Дальше у них идет каталог их продукции. Чем хорош этот каталог? Вот, здесь они предлагают вот по два, по три, там, вот. Но вы знаете, что я просто предлагаю вам не верьте вот этому а всему. Самое главное, что из, из этого каталога нужно вот здесь вот, вам нужны коды коды, по которым вы можете заказать э, то, что, то, что называется. Вот у вас средства для мужчин, клизирная отерка, фанерные линии, там, вот, вот эти коды. Еще хочу вас предупредить. А, и вот в посылке, значит, в конверте будет вот такой вот конверт. То есть, если вы отправляете по почте, вам даже тратиться не надо, только марку купили, э, наклеили ее, положили вот, вот этот вот листочек заказа, и я сейчас объясню, почему. Сложили его пополам, он прекрасно сюда помещается, и, значит, и отправили туда им по почте. Я, честно скажу, скажу никогда не пользовалась, эти все евроши я выкидывала. Вот, а, вообще, я выкидывала только конверты. А вообще у меня все вот эти вот были целы. Почему? А я сейчас объясню почему. Потому что даже сейчас, спустя несколько лет, допустим, я могу э, заказать по тому номеру, который... Они не скажут вам по телефону, какой был номер, но по тому номеру, допустим, у меня целый пакет, их вот такой э, бумажный пакет. И у меня эти, в этих пакетах э, сохраняются номера. Вот здесь есть номер бланков заказа. И все дело в том, что они там предлагают, допустим, набор шапочки, там, допустим, еще там что-то. И когда вы заказываете по этому номеру, они вам говорят, вы знаете, вот у нас вот этих наборов шапочек нет. И они присылают вам извинительное письмо, а также купон на 500 рублей. То есть вы можете на эти 500 рублей что-то заказать. Конечно, больше 500 вы не закажете, там доплаты не будет, но меньше 500, то есть что-то меньше 500 или в 500 уложиться, ну, что-то можете заказать. То есть э, я рекомендую э, сначала, прежде чем вот этим заниматься, конечно, вам надо хорошенько изучить ту продукцию, которая есть у вас в магазинах, и та продукция, которую предлагают Евроши. Они предлагают вещи совершенно уникальные. Я уже только спустя несколько лет я поняла вот это вот. Ну, во-первых, из-за чего был, был сделан этот заказ. Э, я бы сказала, что вот уже три года они мне присылают вот такие вот флакончики. Сейчас последний раз они мне прислали флакончик э, с несколько нот любви. Э, мне больше всего понравился этот запах, но, кстати, я очень обалдела от вот этого Мирели. И вот сколько я не ходила, я не видела Мирели в продаже. Но я знала, что рано или поздно Мирели у них появится вот в этих подарках, то есть вот в этой парфюмерной линии, вот в этой, вернее, подарочной линии, он у них появится. Они, они очень часто духи дарят в Derek. Поэтому у меня даже конверты, в которых есть духи в подарок, они отложены отдельно. То есть я могу в любой момент сесть, набрать номер телефона и прямо по телефону сделать заказ. Потом, каким образом, они присылают его на почту, и вы сверх еще, ну, вот у нас на почте сверху э, оплаты заказа, то есть вы ничего не платите, не по нет. По почте вам приходит посылка, и уже по факту присылки вы просто оплачиваете, допустим, полторы, 1500 у вас заказ, вы оплатите 1550, то есть за то, что перешлют ваши деньги, у вас берут 50 рублей. Но посмотрите, что у меня произошло. Значит, если вы будете брать с просто не по почтовой рассылке, вот эта каждая бумага у вас стоит по 700 рублей. У них, конечно, цены у них завышены, могу сказать, цены высокие. Вот, но надо уметь пользоваться. Значит, я взяла, а, а, а по почтовой рассылке они сразу идут по 504 рубля. Ну, то есть уже, смотрите, уже разница большая здесь уже вот это назад. То есть я заказала три вот этих близко. Я знала, что я буду так или иначе этими близками буду пользоваться. Я заказала три вот этих блеска. И первое, что я получила, это мне сразу были предложены духи Мироли, вы смотрите, 50 миллилитров. Э, туалетная вода. Я духами не пользуюсь, если честно скажу. Я не люблю так, чтобы от меня пахло, как вот, ну не знаю, как взрыв ядерной бомбы, чтобы вот у меня была знакомая, Ей она все время пользовалась духами из пахан, и вот эти духи, вот как заходишь к ней в квартиру, вот эти убойный запах. Ну, можно надушиться, это, они, конечно, тяжелые духи, но можно надушиться так, чтобы пахло как-то в интимной зоне, не ну, чуть подальше. Но, знаете, так, чтобы на всю квартиру. И вот как только она сидит рядом, от нее нево, невообразимо воняет этими духами, просто до блевоты. Вот. И дальше у меня выскочило еще, значит, что там какой-то код. Я сначала не разобралась. Начала нажимать на эти коды, начал, начала вводить какие-то коды, не могу разобраться. А я вот этот эликсир 7.9, я у них уже видела давно. Сейчас они э, выпустили, значит, эликсир 7.9, реактивация молодости. Запомню только одно, то, что у них в новинках, вы не получите в подарок. Но вот эти все новинки, они будут новинками максимум полгода-год. Дальше они переходят в разряд обычной их продукции, то есть они там дальше добавляют. То есть что здесь, что вот это такое? Они представляют из себя вот такой обалденный, совершенно обалденный э, этот самый, вот эта пипеточка, и вот здесь вот и вот здесь вот э, резиночка такая. Вы нажимаете и совершенно спокойно набираете, потом сразу раз, ну, допустим, вот эти капаете э, в этот самый, ну вот видно все хорошо, Кап, капаете в крем. То есть, э, вот <laughs> я же пришла, естественно, как я исследователь, я принесла эту посылку и сразу вот этот эликсир 7.9 э, я попробовала на лицо. На лицо не советую один, потому что он очень сильно стянул мне кожу. Ну, это было первый раз, это просто была проба. Значит, что делает вот этот эликсир 7.9? Вы знаете, что он прибавляет такой шикарный блеск, вот когда вы делаете макияж, он говорит, вот нам, вам нужен консилер, вам нужен там что-то такое, чтобы у вас блестело. Вы знаете, я попробовала добавить в тональный крем, вы знаете, я просто обалдела. До такой степени великолепный эффект, что у меня просто, ну, у меня нет слов. Кожа приобрела такой, и она так блестела красиво. Нет, это был не жирный, а именно вот именно вот яркий, такой перламутровый блеск. Ну, по степени, конечно, можете много добавить, можете мало добавить. Вот, но совершенно было не видно тонального крема, а был виден именно вот этот вот. Вот, и, короче, вот эта штука у них стоит 1000, 1099, хотя они пишут 1390, но, может быть, она когда-то так и стоила, сейчас стоит 1099. Вот, а духи вот эти стоят у них 2900. Ну, вот я посмотрела, сколько это стоило на самом деле, потому что на сайте у них так четких цен нету, а все так прыгает. Вот мы там со скидкой, там со скидкой, то-то, десятое. То есть вы держите ушки на макушке. И таким образом, смотрите, что у меня получается. У меня пришла посылка, у меня пришло извинительное письмо еще на 500 рублей. Э, значит, там еще должен был один подарок, это вот как раз вот эта косметичка, которую они не положили, но прислали мне извинительное письмо, и там был талон на 500 рублей. Значит, следующей посылке, но это нужно, мне будет посылать письмом вместе с вот этим вот заказиком. <clears throat> Э, с номером заказа. И тогда я получу, значит, у меня вот эти на 500 рублей я могу заказать, но ну, не более того, я могу заказать что-то у них. Хотя, в общем-то, я могу сказать, что на 500 рублей ничего там <laughs> такого у них не видела. Сейчас у них цены значительно больше. Причем объединять эти э, э, талоны нельзя, допустим, если у них нет двух, допустим, каких-то предметов, они присылают в одном посылке два изменительных письма и два на 500 ну, тогда это в одном заказе можно объединять. А вот по отдельности, если отдельный зашел, то только одно, только те купоны, которые пришли в этом заказе. Если оно пришло одно, значит, одну, один вы можете использовать в следующий заказ. Ну, я поняла. И в общей сложности давайте мы посчитаем. Э, получилось у меня, что я, за вот, я купила фактически только вот эти за полторы тысячи, вот эти три блеска для губ, которые я, я с большим удовольствием буду ими пользоваться. Нет. Тоже еще раз повторяю, потому что э, продукция для губ у Евроши очень классная, очень хорошая. Вот, я получила вот такие духи, 50 мл, которых э, я небольшой любитель пользоваться. Это туалетная вода, это не духи. Вот, и получила вот этот эликсир. Но, вы знаете, еще один такой, э, значит, когда я там оформляла заказ, когда вы будете оформлять заказ по телефону, то дублируйте этот заказ обязательно в интернете. Я в интернете не заказывала, они мне по телефону сами его заполняли, потому что там трудно коды найти, там как-то трудно сориентироваться. Вот. И там сразу мне выскочило. Они когда-то проводили такой якобы экспресс-опрос, и мне вот эти вот традиции хамама, они же задолбали меня традициями хамама этими. Вот, и тоже сразу выскочила. Я говорю, я спросила, я говорю, девочки, вот объясните, пожалуйста, а почему не выскакивает? Она говорит, вот вы знаете, вам полагается подарок. Я говорю, мне полагается, но дело в том, что, говорю, я когда нажала, я посмотрела, что оказывается, я могу заказать что-то, что не больше будет 1700. Но ну, вы понимаете, что я могу заказать какую-то приличную вещь, что мне не нужно будет какие-то, какой-то массовой традиции хамама. Но ну, мне оно не надо абсолютно. Вот. И я решила заказать вот этот эликсир, потому что очень давно заинтересовалась им. И она мне опять начала, нет, вот эта новинка, я говорю, девушка, у вас была и не новинка. В общем, с большим трудом, с большим трудом. Но я выбрала, чтобы она мне написала код, именно вот этот эликсир 79, и э, мне прислали вот этот подарок, потому что я очень хотела, я ужасно хотела на роли, и я, если честно, уже, я не заказывала у них, наверное, года два, и я уже думала, что они про меня и забыли. А тут, когда они мне прислали, когда я увидела на роли, вот. конечно, однозначно было решено, что я делаю заказ. И тут уже через два года я уже могла сообразить, что мне нужно. Я решила вот попробовать это средство вот с пипеточкой, потому что когда-то, когда я приходила в магазин, вот девочка мне там сказала, вы знаете, вот его на кожу капаешь, и кожа начинает блестеть. Вы можете зайти в магазин и в России, там никто не запрещает, вы можете зайти, там у них есть тестер, зайти и попробовать на руке. Это действительно, можно даже на лице попробовать. Он действительно очень хорошо блестит. Он добавляет блеска, то есть вам не надо пользоваться консилерами. Он очень красивый, вы можете оттенить себе вот этим, вот этим блеском. Действительно великолепная штука, мне действительно хочется посмотреть состав, но если честно, сейчас неохота заниматься этим. Вот как это выглядит на роли. Вот как выглядит маленький ню-ролик вот вся вот эта вот, <laughs> вся вот эта вот гвардия вместе. Вот, и вот, вот все мои подарки. То есть, смотрите, я заплатила 1550 за свою посылку, а вдобавок к этой посылке получила еще нейроли за 2900 и за 1100 я получила эликсир 7,9. Итого получается, что дополнительно получила к 4000, то есть моя посылка стоила 5500. 5500. 5 ну, вы знаете, я думаю, что это очень здорово. И я была просто в восторге от такой моей посылки. И у меня даже муж, уж на, насколько у нас, господи, сколько же тебе нужно косметики. И даже он здесь сказал, ну ты молодец, говорит, такое получить. А, вы знаете, они очень часто, они очень часто дают свои, свой парфюм в подарок. Поэтому я могу сказать так, что покупать парфюм и в Роше, ну это глупо. Вот то же самое, значит, у меня было э, с Evidence. Вот у них есть такие духи, э, э, как явность очень знаменитые духи, они, они ими очень, это самое, они очень их рекламируют, они, они ну, такие вот замечательные, красивые духи. Пах, запах, конечно, изумительный, запах очень классный. Вот флакончик ничего такого, ну вот видите, вот за несколько лет я использовала только вот столько. Э, вы знаете, во-первых, я действительно их берегу, потому что совершенно уникальный запах, совершенно обалденный. Вот. А с другой стороны, ну как-то вот, ну, у меня нет большой... Я не любитель больших духов. Вот, скажу сразу, брызгаться там. А во-вторых, я их просто не чувствую. <laughs> Вот, поэтому я уже все свои духи, э, все свои парфюмерные, вернее, это у меня парфюмерная вода. Я получила ее за то, что я подписала Э, свою подругу, и она сделала заказ. И в ее же заказе я заказала, то есть подарок себе. И вот эти 50 миллилитров, э, вот Эвиданс, парфюмерной воды, я получила в подарок. Я, я считаю, конечно, что это очень достойный маркетинг. Вот, э, действительно, говорю, действительно очень приятно, но вы знаете, когда ты начинаешь с промежутком где-то в 2-3 месяца заказывать у них ну, заказы, ну, это просто вот ну, нереально, потому что, во-первых, все действительно очень дорого. А когда ты заказываешь именно вот так, то это очень здорово. Поэтому я, в общем-то, жаль, что сейчас я выбросила старое, я даже не записала. Если вы выкидываете вот эти конверты, то, по крайней мере, по крайней мере, запишите хотя бы э, номер бланка заказа. Вот, вы не выкидывайте их, потому что потом а, вы просто можете воспользоваться этим бланком заказа, заказать, они ничего вам не сделают, они пришлют извинительные письма, несколько купонов на 500 рублей, потому что уже тех подарков у них не будет. И еще раз, не соблазняйтесь ни на какие их часы, ничего. Вы знаете, я купила себе за 200 рублей китайские часы, они у меня уже год, я поменяла ремешок только на них, выглядят изумительно, выглядят очень красиво, чем я покупала за 500 рублей, э, э, сделала заказ на, на тысячу, ну тогда это был еще заказ на тысячу, а мне не настолько легко его сделать, вот, и получила часы, которые через год пришли в полную негодность. Поэтому на их подарки я вам не рекомендую смотреть, но парфюмерию и в Роше вполне можно получить по почтовой рассылке в качестве подарка. А у них есть вполне достойные вещи. Вот я очень рекомендую реактиваторы. Я, я не рекомендую их крема, потому что я, я вижу, что и за, за 150 и за 170 те крема, которые стоят у нас на полках, они ничуть не хуже того, что есть. Но вот, это, вот эта вещь, конечно, уникальная. Этот реактиватор молодости, а это интенсификатор. А сейчас у них есть активатор. Но они как бы говорят, ой, вы знаете, он работает только с нашей продукцией. Ничего подобного. Работает он из чужой продукции. Значит, с э, чем я пользовала вот этот вот эликсир еще, с чем мне очень понравился. Значит, с кремом черный жемчуг. Мне понравился крема 36+. Черного жемчуга. С кремами черный жемчуг великолепно идет. Вот. А также с кремом несколько косметики виноград. Ну вот с морковкой я еще не пробовала, но виноград просто изумительно. То есть, э, знаете, вот те крема, которые имеют текстуру суфле, текстуру суфле, а не э, в жирный такой блеск. Я попробовала с жирными кремами, э, вот такие, как вот я, допустим, очень люблю крем «Вечер» фабрики «Свобода». Э, значит, вот поближе вам немножечко поднесу, чтобы вы посмотрели, что из себя представляет сам этот эликсир. Вот, и вот поближе, чтобы вы увидели то, что представляют из себя вот эти вот сами блески для губ. Вот я сейчас на вот это вот раскручу. Здесь немножко вам поднесу посмотреть, что представляет из себя кисточка. Так вот. Она такая как бы двояко вогнутая. Вот можно на ней губки сомкнуть и совершенно спокойно нанести. Очень классный блеск. Вот у меня есть и помада ярко-красного цвета. Одно время я любила, потому что у меня очень хорошо <coughs> я шила себе вещи и делала в таком голливудском стиле белые волосы, красные губы, там черные, допустим, какое-нибудь платье, такое маленькое черное платье, я всегда использовала это все. Вот. Так что вот такой вот я заказ себе заказала. А э, использовала я э, значит, косметику, тональный крем, с которым я использовала вот, и в Роше, я использовала с вот этой косметикой. Вот эта косметика, значит, это косметика эм, Вирта Париж, вот, косметика МНПЦТО фирмы, но она сделана, она заказана была вместе э, с этими самыми, то есть заказ был сделан вместе с французами. Вы знаете, до такой степени я влюбилась в вот эту декоративную косметику, что ни на какую другую косметику больше не, смо- не могу смотреть. У Евроше я делала заказ э, набора косметического набора, там большое количество теней и все прочее. Вы знаете, я не оценила этот набор. Вот, я была очень сильно глубоко разочарована, потому что тени и все прочее я люблю с таким немножко перламутровым блеском и все. А там они просто сухие. <coughs> Чисто вот цвет и все. Никакой ни мягкой текстуры, ни блеска, ни это самое. Ничего нет. Вот они чисто просто сухие тени. Я не очень такое люблю, можно сказать, что совсем не люблю. Вот, ну вот этот заказ из Роше. И вот я подписала себе на роли, потому что я буду э, знать уже номер бланка заказа. Вот, и я просто боюсь, что на роли у меня очень быстро кончится, <laughs> Они у меня очень быстро закончатся, потому что я их брызгаю, даже буквально вот ложусь спать, и на ночь брызгаю на уже. И, кстати, муж очень хорошо на эти дела реагирует, говорит, очень-очень хорошо они пахнут, очень-очень. И вот э, тот запах, который вот здесь вот, вот тот запах и здесь. Они мне присылали вот несколько нот любви и все эликсир Purple. У меня есть вот точно такая же подарок, э, точно такой же бланк, там, где они подарок заказывают свой эликсир Purple. И, наверное, Purple я закажу тоже, потому что почему-то мне он не очень по стойкости понравился, не сильно стойкий. Но такой запах, как вот свой эликсир Purple, я тоже люблю. Вот, а Evidence, конечно, у меня запах очень красивый. Вот, шикарный, можно сказать, что шикарный запах. Я его берегу, потому что куда бы ты ни пошел, этот запах будет везде к месту. Вот. Так что я очень довольна. У меня сейчас совершенно недавно, э, совершенно вот, ну, буквально через несколько дней будет день рождения. И вы знаете, я считаю, что я себе, ну, просто классный подарок сделала ко дню рождения. Муж, вот, вы знаете, даже, даже муж был доволен, говорит, настолько ты молодец, говорит, получить, говорит, полторы тысячи заплатить, а получить на пять тысяч. Ну, ну, пять тысяч, пять пятьсот пятьдесят, пять тысяч пятьсот пятьдесят. Вот стоит моя посылка, а заплатила из нее только тысяча пятьсот пятьдесят. Девчонки, разница очень большая. Вот очень рекомендую, подписывайтесь на их, их почтовые рассылки, и вы поймете, что вот э, считаю, что крема, которые у них есть, ну, вы знаете, цена завышена. Наш черный жемчуг ничуть не хуже кремов и в Роше. Ничуть. Но ну вот что я теперь загорелась, чем я теперь загорелась? Я загорелась купить вот дневной ночной крем, вот именно вот, вот этой вот серии. Ну и, скорее всего, что я это дело сделаю. Может быть, я подожду, пока у них там новинка закончится, потому что интенсификатор они продают, а вот почему-то кремовый интенсификатор молодости у них нету сейчас, я просто не вижу. Вот, ну, я посмотрю, поищу, и, может быть, тогда... Может быть, тогда покажу уже реактиватор молодости, хотя, в принципе, я не разбирала, тут с обратной стороны у них есть, вот, здесь вот у них есть, а, вот она, вот, здесь есть состав. Но состав есть на латинском языке, и вот как-то надо задаться целью, просто посмотреть. Ну, девчонки, очень рекомендую, вы найдете, куда его применить, но вы знаете, ну, крема делают просто классные. У вас так блестеть лицо будет обалденно. Хотя еще один небольшой секрет. Для того, чтобы у вас точно так же блестело лицо, как вот от вот этого эликсира, вы можете взять простые, купить капсулы расторопшие, то есть наш обычный чернополох. Есть такие капсулки. Но очень многие сейчас попадались на то, что вот эти вот капсулы расторопша, там написано пить, пить по 4 штуки 3 раза в день. Вы знаете, расторопша является желчегонным средством. И пить в таком количестве, вы знаете, вы просто изуродуете свои желчные протоки. Люди поэтому недаром попадали в больницу. Одной штучки во время еды нам вполне достаточно. То есть вот эту расторопшу я, пила, я ела только тогда, когда я, допустим, ела что-то тяжелое. Я ела мясо, я ела рыбу. Вот тогда я выпивала эту расторопшу обязательно после еды, потому что вызывает спазм желчных, желчных протоков и выводится, прото, и выводится желчь. А если, извините меня, у вас в желудке нечего переваривать, а вы стимульнули и выделилась желчь, вы просто получите либо гастрит, либо язву. Вот, я думаю, что этого совершенно делать не надо. А вот именно я попила буквально, ну, наверное, дней 20. И вы знаете, у меня вот такой вот перламутровый блеск, имела кожа, как вот точно так же, если я буду пользоваться кремом с вот этим эликсиром. Только я ходила постоянно с таким блеском, у меня кожа была постоянно такая, да она и сейчас такая же. Вот, поэтому, девчонки, очень рекомендую, я ужасно довольна, сейчас немножечко еще поближе проведу и покажу вам все мои, все мои, собственно, подарки. Вот, очень красивые подарки, очень классные, вот вся это, все это и в роше. Э, вот, э, я немножко поменяла свое мнение об их маркетинге, хотя, конечно, они там тоже мудрят очень много. Девчонки, заказывайте, пользуйтесь. Мне, допустим, очень приятно получить подарок, за который я получила 1500, за который я заплатила 1550 рублей, а стоит он на самом деле 5550. Вот. Но там надо немножечко настоять на том, что то, что вам хочется, конечно. И немножко определиться с продукцией, потому что когда я начинала заказывать, я совершенно не понимала, что у них за продукция, для чего она производится. Большей частью цены завышены и совершенно не нужно, тоже стоит на полках. Вот, поэтому э, мое день рождения, в свой день рождения я получила великолепный подарок. Мало того, что продукция великолепная, классная, еще и по цене классно получилось. Все, спасибо.